Ee, merhabalar, benim adım Eda Beyazıt İnce. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bu e, özellikle bu WISAC toplantısı e, IDEA Jam e, koordinasyonu içinde. IDEA Jam nedir? Kısaca anlatayım. IDEA Jam aslında uluslararası bizim network'ümüz içerisinde bulunan uluslararası üyelerimizin gelerek online bir şekilde katıldığı bir yarışma diyebiliriz. Bunun da organizasyonunu bu toplantıda yaptık. Um, Idea Jam toplantısı aslında e, bizim Wise Act e, grubumuzun e, içerisinde bulunduğu bir konuyla ilişkili, daha doğrusu otonom araçların ve birleşik bütünleşik araçların hayatımıza etkileriyle ilgili olan bir aslında bir yarışma diyebiliriz ve katılımcılar farklı ülkelerden bir araya gelerek bizim oluşturacağımız takımlarda farklı ülkelerden bir araya gelerek bunu bir mesele halinde düşünüp e, buna karşı bir takım öneriler getirecekler. Yani bu IDCM kapsamında bazı öneriler geliştirecek otonom ve e, bütünleşik araçlar e, dahilinde.